sitting alone on my chest Looking to Terra I saw jo vaig entrar a treballar aquí al començaments del 2003, al, al gener, tot i que aquest servei ja existia abans. Vull dir, tot va començar eh, cap allà al 2002, com que tampoc no hi havia cap centre de, de connexió a la comarca ni hi havia res, a part de la biblioteca, a eh, l'àrea de joventut, val? que abans ho portaven dues persones i estàvem en una altra ubicació, van crear el que era el ciberservei, és a dir, van ficar un ordinador connectat a internet, d'accés obert al, al públic perquè la gent el comencés a utilitzar i tot això que més havien fet un estudi sobre els joves i no utilitzaven gaire totes les eines aquestes de noves tecnologies, internet i tot això, i per potenciar-ho i que tinguessin un punt d'accés, van muntant allò, val? Com que cada vegada els hi funcionava més bé, a finals del 2002 van canviar d'ubicació, van venir cap aquí a la seu del Consell i aquí van inaugurar el que era el telecentre, val? en el qual hi teníem 14, 14 màquines funcionant. Val? Des del dia que ho van inaugurar, un mes més tard ja vaig entrar jo a, a formar part, val? vull dir que les dues persones de joventut s'encarreguen de lo seu i jo m'encarregava del, del telecentre, val? i allò va començar a, a anar tirant moltíssim. Bueno, ha anat canviant molt, vull dir, des del començament que només hi havia un ordinador fins que després vam obrir el telecentre, van començar, van començar a potenciar-ho per la comarca i per tot arreu i tenia moltíssima gent. Estàvem oberts matins i tardes, teníem 14 màquines, muntàvem una altra sala amb sis portàtils més i allò sempre estava ple i, i a tope tota l'estona. Vull dir, ens, ens donava molta feina i hi havia moltíssims usuaris que, que venien. Després també el que van començar va ser a treballar amb els ajuntaments, perquè nosaltres som Consell Comarcal, per tant, vull dir, a part de tindre el centre en aquí, treballem pels ajuntaments de la comarca. I el que fèiem els ajuntaments que estaven interessats en les tecnologies, els ajudàvem a muntar-hi els seus telecentres, amb dos, tres ordinadors, el que sigui, a aprofitar les màquines, a muntar-hi cursos, a muntar-hi activitats, a donar-los suport, amb tot el que fessin. Val? I, el, I el que hem anat fent al llarg dels anys és com que tot el tema aquest d'accés a internet i connexió ja comença a estar bastant cobert, quan van començar només estàvem nosaltres i la biblioteca, ara hi ha més telecentres per aquí dins del municipi, locutoris, bars i de més serveis i la gent que ho té a casa, val? doncs com que això va a la baixa, eh, canviem l'orientació, ens orientem més bàsicament cap a donar suport als ajuntaments, val? perquè tot el tema de la formació eh, està molt centralitzat a Olot, val? I clar, com que aquí ja hi ha les acadèmies i de més, la gent ve a fer formació aquí, però en els pobles no n'hi ha, val? doncs el que fem nosaltres és portar la formació en els pobles. I després altres activitats, com ara dinamització econòmica o muntar altres actes, val? vull dir que ara el telecentre continua existint, tot i que l'han reduït, val? han passat de 14 màquines a tenir-ne a tenir 6, l'han reduït per això, vull dir, perquè no és no és ja el punt de les activitats, és el lloc on treballem, però les nostres activitats normalment són a fora. Doncs aquí a la Garrotxa, eh, aviam, bàsicament de punts tindríem el, el nostre, després hi ha el telecentre de Núria, que és el que depèn de l'Ajuntament d'Olot, que està més centrat a donar suport a la ciutadania, diguéssim, a part de les biblioteques i tot això, i després en els municipis de la comarca també s'hi han anat muntant diferents punts d'accés. Alguns és per pròpia iniciativa del municipi, municipis grans com ara, com ara Besalú, que tenen muntat el, al seu centre val? i algun altre municipi gran, després municipis més petits normalment és amb la nostra ajuda, tots gairebé els hem anat ajudant a, a muntar-ho i tirar-ho endavant. Val? I després el que fem amb els municipis és, és establir convenis amb els que tenen interès d'anar fent accions de noves tecnologies, perquè sí, eh, poden accedir amb alguna subvenció o algo i poden aconseguir l'equipament, però després els fa falta un dinamitzador, fa falta formar-lo, fa falta muntar-hi activitats, resoldre eh, el dia a dia, el manteniment de les màquines, i nosaltres els ajudem una mica amb tot el tema aquest. Val? Sempre eh, mirat això també, que prevalgui l'autonomia del municipi. Nosaltres el que fem pagar és per les impressions i si et connectes a internet val? per l'ús de l'ordinador, programes, i tot això, és tot completament lliure. Val? Per connexions ficant 50 cèntims la mitja hora i després hi ha la possibilitat dels que es fan socis val? que tenen accés a uns, a uns abonaments de, de descompte que després els hi surt a meitat de preu o coses així. Val? En principi no hem tingut mai cap queixa amb això i, i la gent està bastant, està bastant satisfeta. Després ara, com que també hem canviat eh, el reduir l'equipament del telecentre i, i fer-ho més petit i tot això, també hem aprofitat per canviar i ficar tots els ordinadors amb Linux. Ara van tots amb, amb Ubuntu, programari lliure i ja està, per evitar-nos problemes de, de llicències i aquestes coses. Ara estem un pas que ens estem adaptant perquè els usuaris veuen que allò és diferent, no sé què, i a vegades algunes coses funcionen, algunes no, però ja ho anem, ja ho anem trampejant tot fàcilment i la gent està bastant contenta i de moment, com que no tenim cap sistema de control que funcioni amb aquest i tenim menys màquines, ho hem deixat tot obert i lliure. Val? Després, quan es pugui desenvolupar un sistema que ens pugui controlar això, ja ho veurem si, si l'adoptem o no l'adoptem. Cursos en continuem fent, bàsicament els fem a comarca. Val? És dir, perquè és això, nosaltres anem als ajuntaments i segons el que ells ens demanen i el que detectem allà, els anem muntant cursos sobre el que ens demanen. Val? Ja poden ser cursos de... Tiren molt, sobretot, els de gent gran, d'ofimàtica, d'accés a internet, val? després també en fem bastants eh, en plan tallers d'una tarda de tots aquests de, de la web 2.0, t'ensenyo una mica de coses de la Wikipedia, d'alguns de fotografia online, dels blogs i totes aquestes eines, també aquests d'aquí també tenen bastanta demanda, de retoc d'imatges, d'organitzar viatges per internet i coses així més temàtiques. Bàsicament aquests són els que ens demanen a comarca. Val? I després aquí en el, en el Consell també a vegades en muntem algun, algun que no es faci en cap acadèmia d'aquí, val? Vull dir, n'han fet des d'animació digital en 3D, com de creació de vídeo i d'altres eines d'aquestes, hi ha cursos més específics, diguéssim. Ciutat Internet és un projecte que vam començar nosaltres ara ja fa més de dos anys, val? perquè ens vam començar a voler ficar dins de la línia de dinamització econòmica i vam pensar, aviam, quin projecte podem fer per ajudar autònoms i petita i mitjana empresa a que utilitzen les TIC i aquestes coses. Una de les coses que vam veure més factibles de fer que era el que més aviat necessitaven tots i tenien bastant problemes per fer, era tot el tema de les pàgines web. Val? El que no volíem fer era un curs de pàgines web, val? que després tu t'espaviles i tu montes i tu fas i tot això, sinó ajudar-los amb tot el procés, val? Des, de, des de la gestió de, de comprar un domini, de l'allotjament, de triar el gestor de continguts, d'actualitzar-ho, de manteniment, de repàs de tot allò. Això és un curs de formació de 30 hores, val? repartides dues hores, dues hores per setmana, per tant en vas a quatre mesos per, per fer la web, és tan presencial com també tenim la web virtual muntada que durant tota la setmana hi poden entrar. L'allotjament els oferim nosaltres amb un allotjament que, que tenim val? i és gratuït durant dos anys. Al cap de dos anys poden triar si volen anar, si volen anar al mercat o a qualsevol altra banda. Val? Eh, sí, a part d'això, ve la formació, un cop acaba la formació, després venen i els fem un repàs de, de, tot el, de tot el que hem fet, de la web, aviam com està, si es pot millorar, què més s'hi pot ficar, i durant aquests dos anys que tenen l'allotjament gratuït també tenen suport i ens van venint a, eh, si volen instal·lar alguna extensió, ficar algun mòdul o alguna cosa, per aviam com, com solucionar-ho. Una altra de les coses que fem és anar fent, juntament amb, amb l'Institut Municipal d'Educació d'Olot, val s'ofereixen una sèrie de xerrades als instituts de secundària. Val? I jo des de fa anys vaig a fer dos xerrades, una que vaig a xerrar del programari lliure i l'altra de, del Travel Suc a internet és, són totes les diferents aplicacions web 2.0 que hi ha i totes aquestes coses val? i el que vaig detectar en aquestes xerrades que vas amb gent de tercer, quart d'ESO dius aquesta gent ja, ja ho saben tot i ja, ja ho coneixen tot això el que vam detectar és que no i vam mirar aviam com podem fer per incloure tot el tema de les noves tecnologies a dins del, a dins del món d'educació. De, uh, ah, perquè es comencés a utilitzar tot això, el primer que havíem de fer era formar els mestres. Val? Formar els mestres que aprenguessin a utilitzar eines d'aquest tipus val? per poder fer a eh, utilitzar aquestes eines a dins de la seva classe. Val? El primer que els vam ensenyar va ser un curs que els ensenyava a fer servir eines d'autoria de, de continguts, com ara l'Excel Learning, l'Ardora, el JClick, val? i tots aquests per crear tu les teves activitats virtuals, Val? Vam fer un curs i després el que vam fer per mirar d'agrupar tots aquests continguts, perquè clar, cadascú va penjar a la web del seu, a la web del seu centre o a l'intranet o el que sigui que ho tinguessin. Val? Doncs el que vam fer va ser crear la Nevera que no és res més que un, que un bloc agregador de continguts, val? en el qual sí, eh, estan enllaçats els recursos aquests que s'han anat creant en el, en el curs aquest, val? que tothom hi pot accedir, a més agrupat per, per temàtiques, categories, etiquetes i tot això. Val? Volcànic.cat és allò, és el que en diem nosaltres una festa de noves tecnologies. Val? Això vull dir, és el típic món de, de les LAN parties, val? on es fan una sèrie de, de jocs en xarxa i aquestes coses, perquè clar, la gent aquesta està acostumada a jugar i relacionar-se per internet, però després fa falta allò, un lloc físic on es vegin, parlin entre ells, comparteixin experiències i aquestes coses. Val? I des del primer moment que vam crear aquesta, bàsicament l'organitzem nosaltres, el Servei de Noves Tecnologies del Consell, i l'Associació d'Ordinadors Enllaçats, val? que és una entitat d'aquí de, la, de la comarca que hi ha hi ha organitzada l'Empartis a, a nivell petit també, val? i anava treballant amb això. Val? Ens vam juntar amb aquests i normalment tenim col·laboracions d'altres entitats i altres empreses que hi ha per aquí de la, de la comarca i sempre vam mirar de diferenciar-ho també que, que toqui una mica totes les vessants. Val? Tenim la part lúdica, que és la de les competicions, jocs en xarxa, que porten el seu ordinador i estan des de divendres fins diumenge jugant i diferents competicions val? i la vessant formativa, que també sempre des del primer moment es fan tota una sèrie de, de tallers i xerrades sobre diferents temes relacionats amb les noves tecnologies, que en venen gent de, de tot arreu, des de Barcelona, Girona, comarca i de, i de per tot arreu. Val? I bàsicament diferenciem aquestes, aquestes dues parts, val? i a més a més també hi ha una altra zona d'activitats dirigides al públic en general. bueno, ara diguéssim, ja estem acabant perquè s'acaba el setembre, aquest de Ciutats Digitals, Uh, valoració que faig d'aquesta experiència? Home, està molt bé perquè almenys et cobreix durant, durant dos anys el que, el, el que puguis tu anar fent, val? dona una mica més de seguretat i sobretot el tema aquest de poder compartir experiències amb, amb diferent gent que treballa com tu o sobretot amb, amb diferents llocs que poden ser que poden tindre una orientació una mica diversa de la, de la que tenies tu. Nosaltres ara estem amb el, amb el de Banyoles, amb el telecentre de les Preses, amb el Consorci de Vives d'Empreses de, de Girona, val? i mirem de fer una mica de, de juntar-ho tot i fer, i fer una mica de projectes conjunt i després la relació amb tots els altres projectes de, de ciutats digitals. Pots conèixer moltes més coses i fer-ne i fer-ne moltes més. Tot i que jo suposo que amb el tema ciutats digitals també es pot treballar una mica més aquesta connexió entre tots els diferents projectes, perquè la meva vegada són una suma de, una suma de projectes quan hauria de ser ja multiplicació directament quan ho juntes tot. Jo bàsicament he de dir que molt bona, eh? perquè és, és una cosa que vas aprenent moltíssim amb, amb tot el que vas fent, almenys nosaltres tenim bastanta llibertat i els projectes que fem són projectes perquè hi creiem nosaltres, en, ens els hem inventat directament, vull dir, és una cosa que et vas reinventant contínuament i a més amb el món de la informàtica això ja és bo perquè també sempre s'està reinventant contínuament, ja has d'estar al dia del tot, val? i bàsicament és això. Uh, no, bàsicament un tema que suposa que toca tots els polítics i aquestes coses, el, tot el tema dels ajuts, les subvencions, el manteniment econòmic, i això és un, és un clàssic i clar, tu pots tindre les idees molt clares i una sèrie de projectes, però clar, com que no hi és mai clara la línia de subvencions, ara és una època, ara és una altra, ara tenim un projecte pilot, ara en traiem un altre, les justificacions han de, fer, han de, fer, han de fer d'aquesta manera, les altres de l'altra, i a vegades perds molt de temps buscant, buscant fons, justificant-los i preparant coses d'aquestes, que sí que està bé i s'ha de fer i tot això, però si aquest procés també es pogués estandarditzar una mica aniríem tots més tranquils, però bueno, de moment anem buscant i de moment sempre hem anat trobant el, els llocs on ens podíem encabir per anar fent els nostres projectes.